提到小米，你会想到什么？一种粗粮，价格杀手，耍猴，雷布斯，还是广为传唱的《Are You OK》？在二零二零年的第四季度，小米智能手机的全球出货量达到了四千三百万部，稳居全球第三的位置。而在本土市场，小米也牢牢把持着百分之十六的市场份额。 小米成立至今的十一年间，标语从最初的为发烧而生，到现在成为了一往无前。无独有，小米的产品线也从最初的单一智能手机，发展到现在涵盖笔记本电脑、智能电视、智能家居等众多智能软硬件的多方位产品线。今天，小米靠着完整的生态链，让普通用户不用掏空钱包就能享受到科技带来的便利。 而小米作为最早出海的国产智能手机品牌，也在海外市场获得不小的市场占有率。Hello，我是你们的互联网考古学家小夫。今天这期视频，我们就来聊聊雷军和他的小米帝国。雷军可以说是见证了中国大陆互联网行业的发展，是圈子里的元老级人物。一九八七年，雷军考入武汉大学计算机系。 大学期间，就与同学和好友开发出了 Bitlock 加密软件和免疫九十杀毒软件。靠着两款软件，还是大学生的雷军，在武汉广埠屯名声大噪。时间来到一九九二年初，刚毕业半年的雷军，受有“中国第一程序员”之称的 WPS 创始人裘伯军邀请，加盟了金山软件，并在一九九四年。 在北京成立金山软件开发部门，雷军负责 WPS 汉卡的技术支持。此时的李彦宏还在美国留学，马化腾刚从学校毕业，马云还在为中国黄页到处碰壁。两千年，金山公司股份制改组后，雷军出任北京金山软件股份有限公司总裁。随后的几年间，金山软件先后推出了多款软件和游戏。 金山影霸和金山打字通可以说是当时一代人的记忆，而金山旗下的西山居工作室的《剑侠情缘》系列也吸引了一大批死忠玩家，跻身国产三剑。屏幕前的各位都用过金山的哪些产品呢？然而，千禧年过后，随着中文互联网的发展，纯粹做软件的金山遇到了瓶颈，五次冲击 IPO 未果，终于在2007年十月。 金山在香港联交所挂牌上市，两个月之后，在金山工作了十六年的雷军提出辞职，卸任金山软件公司总裁与 CEO 的职务，留任副董事长。之后，雷军便一心扑在业余爱好上，当天使投资人。没错，真的是业余爱好。在接下来的几年，雷军先后投资了凡客诚品、多玩游戏网、YY 和 UC 浏览器。嗯。 你没听错，就是 U C 震惊部的那个 U C。在最新业余爱好的同时，雷军也不忘关注移动互联网行业。随着2007年苹果发布第一代 iPhone，iOS 问世，智能手机系统也迎来大洗牌。接踵而来的是塞班、安卓、Windows Mobile、iOS 几个智能手机系统打得不可开交。魅族选择在 Windows CE 6.0的基础上开发 My Mobile 系统。 诺基亚还希望通过优化塞班来重现辉煌。苹果的 iOS 还不能更换铃声。摩托和 HTC 靠着水货安卓手机，不停地冲击了内地市场。早早嗅到了移动互联网前景的雷军，于二零一零年初，与原 Google 中国工程研究院副院长林斌，原摩托罗拉北京研发中心高级总监周光平，原北京科技大学工业设计系主任刘德。 原金山词霸总经理李万强，原微软中国工程院开发总监黄江吉，和原谷歌中国高级产品经理洪峰，六人联合创办手机公司，公司命名为小米。相比于雷布斯这种不讲究的取名方式，我本人更佩服段飞特的深思熟虑。说到小米这个公司，部分年轻一点的网友可能觉得小米是一个专注于手机和智能硬件的公司。 但是，小米在创立初期，雷军剑指移动互联网，给小米设立的目标是集手机硬件、软件和服务于一体的“铁人三项”商业模式。不过，从后来的招股说明书来看，这个“铁人三项”现在指的是围绕着用户的硬件、新零售和互联网服务。其实，小米的第一款产品并不是硬件。 而是基于安卓系统深度优化的智能手机 ROM 米 UI。二零一零年八月十六日，小米以民间团队的身份发布了米 UI 的首个版本米 UI V 一，初期仅适配 Google、HTC、摩托罗拉等热销智能手机。在当时那个安卓手机野蛮生长的年代，用户体验往往不尽人意，root、刷 ROM o、解锁。 还是早期安卓手机用户的必备技能。而米 UI 作为最早的第三方安卓 ROM 之一，靠着较高的完成度、快速的版本更迭、广泛的机型适配、流畅的使用体验和相对美观的界面，在全球范围内都吸引了大量的用户，让很多人不禁感叹：原来安卓还能这么好用。二零一零年底，小米发布了即时通讯软件米聊。 主打移动端的实时语音、视频通讯、信息沟通和图片、视频收发。那时候，腾讯的微信还没有立项。说到微信，我一定要吐槽一句：都二零二一年了，连最基本的聊天记录的备份、恢复和同步功能都做不好，差评，大大的差评！如果你也有同感的话，请一定要在视频下方留言告诉我，让我知道我不是一个人。 小米在公司成立十六个月之后的二零一一年八月十六日，发布了第一款硬件产品——初代小米手机。初代小米手机靠着一点五 G 赫兹的双核处理器和一 GB 的内存，在众多手机中鹤立鸡群。小米通过取消中间商，采用网络直销的方式，大幅压缩渠道成本，最终产品定价为一千九百九十九元起。 这个售价也让小米获得了“价格屠夫”的称号。要知道，同时期的摩托里程碑二配备的还是德州仪器的单核 SOC 和五百一十二兆内存，行货售价还徘徊在三千五百元左右。不过，小米手机自初代发售便饱受缺货困扰，几乎任何一代产品都无一例外的陷入产能不足的窘境。 虽然近年来小米的缺货问题随着供应链话语权的增加得到一定好转，但发布后的短期内依然存在供不应求的状况。前几天发售的红米 K 四十至今还一机难求，堪比曾经的春运抢票。时隔一年，小米二发布，SOC 升级为高通骁龙 S 四，屏幕升级为 720P 全贴合屏幕。 手机内存翻倍，ROM 一口气达到了十六 G，外观则沿袭初代小米的特色，没有设计。不过，小米在设计上的不讲究和偶有发生的品控问题，也让很多用户颇有微词。那时候，小米还只是一个小众品牌，购买前两代小米手机的用户，要么是从米 UI 一路用来的铁杆粉丝，要么就是乐于折腾的手机发烧友。二零一二年。 小米的硬件生态链部门成立，采用投资加孵化的经营模式，积极扩张产品线，以手机为核心，辅以周边的小米生态链企业，积极布局智能硬件行业。二零一三年九月，小米三发布，小米三带来的不只有配置的提升，还有外观的改变，而这种明显致敬了诺基亚 Lumia 系列的造型，也引来了不少的非议。从此。 小米便走上了不断致敬友商的道路。小米四致敬了 iPhone 四代和五代，小米五和小米六致敬了同时期的三星双曲面屏手机 Galaxy Edge 系列，小米 Mix 致敬了夏普 Crystal，小米八则狠狠地致敬了 iPhone 叉。让我一度怀疑小米是不是请不起设计师，直到近两年。 小米才慢慢的摸索出来一套属于自己的设计风格。小米三的出现，让小米有了跻身主流手机厂商的实力。不过，小米三移动版搭载的 NVIDIA Tegra T4 虽然性能强劲，不过高负载运行时发热严重，让用户真正的体验到了字面意义上的为发烧而生。当年 NVIDIA Tegra 系列 SOC 的发热。 已然不少手机厂商苦不堪言，甚至间接导致了 HTC 的衰落。同年，为了打入入门级智能手机市场，小米携手中国移动发布了第一代红米手机，七二零 P 的屏幕配合四核处理器，以七百九十九元的起步价，疯狂的冲击着低价手机市场。当时，同价位的手机还是以山寨机和白牌机为主，同时。 小米也尝试着向智能家电和智能穿戴设备方向发展，先后推出了小米平板、小米盒子、小米电视等，提前布局智能硬件行业，也让小米得以在这年推出小米手环，一举将运动手环的价位拉入百元以内，年轻人的第一个智能手环名副其实。二零一五年对于小米和雷军来说都是非常艰难的一年。 以高性价比作为主打的小米，第一次尝试冲击高端市场，在二零一五年公布了小米 Note，售价也打破了小米一贯的一千九百九十九元传统，其中搭配二 K 屏和高通火龙八幺零的顶配版，预售价甚至达到了三千二百九十九元。小米长期的低价策略，导致了消费者对小米 Note 并不买账，甚至发生了刚上市就降价的情况。 最终销量遇冷，小米冲击高端市场宣告失败。同时，小米五的推迟和小米 Note 的失利，逼得小米不得不推出一堆红米手机来凑数。光是2015年下半年，就更新了两代红米 Note。八月刚刚发布了红米 Note 2，时隔三个月就发布了红米 Note 3双网通版。2016年一月，又一口气发布了红米三和红米 Note 3的全网通版。 这时候，离初代红米 Note 四 G 双卡增强版的发售时间还不到一年，一年内三次手机迭代，即使放到现在来看，也是独此一家。另一方面，二零一五年更新的米 UI 七添加了大量的系统广告推送，引起诸多用户的不满。毕竟，没有人想在文件夹里下载软件，也不愿意去日历里买衣服。 随着2015年小米手机销量放火，行业第一的宝座被华为赶超，而小米引以为豪的低利润模式，反而阻碍了小米发展线下分销商，使得无法推进分销渠道来与 OPPO 和 VIVO 抗衡。为了与 OV 等线下巨头进行抗衡，小米只能将原先负责售后的小米之家改造成类似 Apple Store 的线下体验店。 同时将小米生态链产品带入小米之家进行销售，手环、充电宝、电动牙刷、空气净化器、扫地机器人，乃至电饭煲，从厨房到卧室，你能想到的家用电器，基本都能从小米之家找到对应的产品。那么，开启线下市场的小米之家能否带动小米手机的线下销量呢？小米生态链产品能不能让小米开启新的篇章呢？ 这期视频在这里就暂时告一段落了。以上就是雷总和小米创立五年期间一波三折的故事。小米帝国的诞生并非一蹴而就，我们今天看到的小米及其知名度的背后，也是众多人不懈努力的结果。接下来凌晨三点的北京，能不能让雷军和小米力挽狂澜？我是小夫，我们下期视频继续考古。